Cute 55 anafahamika hivyo kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Mke wa zamani wa kaka wa star wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz bwana Ricardo Momo tunafahamu baada ya update ya kuachana, aliwahi kuchapisha taarifa akionekana kama kuwananga watu wa WCB kwamba watu wanalalamika kwamba mtu ameachana na mtu, lakini kwa sababu alikuwa hana fedha ama hana hela, so yeye akafikia maamuzi ya kuweza kumwacha. Mara kadhaa dada amekuwa anahusishwa sana sana na masuala ya kuhusishwa kutoka na wanaume mbalimbali, hasa katika namna ya kuweza kujitafutia riski. Juma Lokole ni miongoni mwa watu ambao wameonekana kumripoti kwa zaidi ya mara moja kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram. Sasa Malaika Cute baada ya kumvumilia vya kutosha, mwisho wa siku ameamua kumjibu kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram baada ya Juma um, kunukuliwa mara kadhaa akionekana kumtolea mbovu malaika cute. Na hata baada ya kuachana na bwana Ricardo Momo, Juma alikuja na machapisho mengi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza akasema kwamba ni kwamba kuna mwanaume mwingine ambaye anamweka mjini amefikia maamuzi ya kumdanganya eh, uh, na kumlaghai kiasi cha yeye kuweza kukimbilia kwake. Sasa Malaika Cute anaandika kwenye Instagram akaunti yake, anasema binadamu wote ni sawa, tofauti yetu inakuja tu pale kwenye uhalisia wetu. Mimi nina mapungufu mengi tu kama binadamu, maana alokamilika ni Mwenyezi Mungu peke yake, lakini unatokea unaniandama kila ukiamka. Ni mimi, chuki ulionayo wewe ni ya nini? Na ukiulizwa tunagombea nini, unalo la kujibu? Malaika aliendelea kuandika, anasema mimi nitabaki kuwa mimi, hata ufanye nini, huwezi kunishusha na unalotaka pia halitokuwa, kwa maana mpaka hapa ni Mwenyezi Mungu tu. Uchawa unao mwisho anasema uchawa una mwisho na uchawa ufanye kama wengine. Unaweza msifia bosi wako uh, bila kuponda wengine na kuangalia. Nikisema nikuwazie nashindwa, maana hata sikuelewe kuna jinsia gani ya kike au ya kiume, maana kiuhalisia ni mwanaume, lakini maisha yako uh, ongea yako, kila kitu chako ni dada, si kitu. Then akaweka emoji za kuchekelea utahangaika sana na mimi uh, eh, kashindwa bosi wako utakuwa wewe uh, eh, mbo usiokuwa na geti niache na sina muda na shobo zako unasujudia binadamu wenzio hata mungu humwongopi una yako kibao unaweza kuyasema kwa peji yako kila siku na watu mbona ya shoga yako anayo mengi tu tena machafu na ya kusikitisha mbona uyasemi au kwa sababu ni bosi wako basi mwambie bosi wako aongeze dau maana unajitahidi sana then aka hashtag temporary post kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram. Huu ni ujumbe wa Malaika Cute anayetajwa kuwa ni miongoni mwa wanawake ambao waliwahi kudeti na star wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz kiasi cha kufikia hadi kufunguliwa duka ambalo baadaye likaja likavunguluka na Juma kuripoti kwamba alifunguliwa kwa sababu alikuwa mapenzini na Diamond Platnumz, wakati huo pia akiwa ameolewa na Ricardo Momo. At the unakumbuka pia ile scenario ya Esma kumhusisha kwamba Malaika Cute alitoka na Mswiza at the time, wakati akiwa kwenye mahusiano ya ndoa na bwana Msizwa. Sasa malaika humu ndani ameonekana kumtolea shombo sana Juma Lokole. Miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumza ni kwamba anamhusisha Juma Lokole kujihusisha na in search kama mapenzi ya jinsia moja. Anasema kashindwa bosi wako utakuwa wewe, mbo usiokuwa na jeti, niache na sina muda wa shobo zako, unasujudia binadamu wenzio, hata Mungu umuogopi. Huu ni ujumbe ambao watu wengi sana wameonekana kuweza kupigia mstari, na miongoni mwa watu ambao wamezungumzia ujumbe huu ni pamoja na uh, Bruce Chawa B fundi manyumba mtaalam official Baba Levo ambaye amedondoka kwenye comment section kwenye Instagram account ya Malaika Cute na kuweza kuweka emoji ya kuchekelea, ni kama anamcheka Juma Lokole. Juzi kati hapa Baba Levo aliwahi kuripoti kama anamhusisha Juma Lokole kwamba na yeye ni miongoni mwa watu ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. So Juma akaja akamjibu kwamba it seems kama Baba Levo yeye ndio alikuwa anamtaka, yani kama anamtaka Jay kwamba kwenye masuala hayo ni ujumbe ambao ulitafsirika hivyo, lakini kwenye tafsiri nyingine ni kama alikuwa anamshambulia pia Baba Levo, kumhusisha kama na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wanahusishwa na masuala hayo ya jinsia moja. So huu ni ujumbe ambao ameuandika Malaika na wanasema tulisoma Cuban ndo tunaelewa malaika akazungumzia geti lipi ambalo linaweza likawa limezungumziwa hapa. So miongoni mwa mambo ambayo yamezungumzwa sana sana uh, siku za hivi karibuni ni askari yule wa Zanzibar ambaye alihusishwa kuweza kuonekana kwenye mkanda video ambao aliuvujisha au ulivujisha kwenye mtandao akionekana kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja. So yale mambo yamekuwa mengi sana, na sasa hivi makatazo yamekuwa mengi kinoma mambo ambayo yanahusisha watu wa jinsia moja yamekuwa yanazungumzwa katika muktadha wa kitofauti zaidi, na ndio maana uh, Malaika ameamua kudondoka kwenye Instagram akaunti yake na kuweza kumpa kichambo kikubwa zaidi uh, bwana Juma Lokole katika eneo ambalo linaonekana kuzungumzwa zaidi. Kuna watu ambao wanajaribu kudondosha comment na kusema kwamba inawezekana Malaika anaumia kwamba Juma ni chawa Diamond Platnumz na yeye Malaika aliwahi kuhusishwa pia kuwa kwenye dating na Diamond Platnumz. So ni kwamba bosi wake ni nani? Bosi wake si Diamond uh, ambaye anaonekana kuwa naye karibu ni nani? Yes, sasa kwa nini Malaika aonekane mind Juma kuwa karibu na bosi wake ambaye ni Diamond Platnumz? Eh, ni kwamba yeye inawezekana anamhitaji kwenye mahusiano na mambo mengine, ama hii inakuwaje? so kuna watu wengine wanasema da, malaika bora angekaa kimya tu wakayaachia huko mtaani, maana kwenye page yake yeye wala akuongelei kabisa, na ninachoona shida sio Lokole, ana chuki na yule bosi wake wa kike. Tunajua ugomvi wenu ulianzia pale Diamond alipokufungulia duka kama shemeji yake kumbe sio shame tu na wewe pia um, yes anasema ndo hivyo yani kama wengine wote huko mjini manake ni mtu ambaye anaonekana kuwa ni zaidi ya eneo moja yes just amepigia mstari kumwita kama malaya wa zaidi ya eneo moja ukitizama hii caption inazungumza namna nyingi zaidi inawezekana ukawa umeielewa katika namna ambavyo zaidi ya namna ambavyo mimi nimeielewa lakini kwa uainisho ambao tumejaribu kushare ni hivyo so share nami kwenye comment na usisahau kusubscribe kucomment kulike pamoja na kushare